abasore b'iki gihe urabizi bakunda dusohoke tujye kwimera agacupa mm. nasekejwe n'akantu gato bambwiye yuko none babonye ko igikoma kiryoha wajya gukora ukabona ati ntabwo nzi ko igikoma kiryoha burya abasisiteri bacu mwatubeshyaga ntabwo mm. mwatubwiraga ko igikoma kiryoha ahubwo babagumishemo abahungu reka abakobwa dusohoke mm. bareka abahungu kugira ngo mubashe kumenya guteka cyane ko nabonaga ari ibintu eh. byiza ubuze kubyina amarawa biza ko hari ukuntu nzi kubyama akantu k'akagara nyine gutya ariko ntabwo nzi konyine ngenda munabyutse mu gitondo mushakira akaramurira ndakamuhereza ariko nahise mbona papa ndebye nabi <laughs> ntabwo nemerana uvuga ngo umuntu ngo ni fiyemeri ntabwo ibyo bintu bibaho habayeho fiyemere ubwo nk'umuhungu wateye inda yaba ari gariso papa hari abantu hari abantu banyandikiraga babona amafoto yanjye hmm. bagahita bavuga ngo izo ni tatuwaje ngo ubwo ntabwo ari ubwanwa <laughs> hari abantu ngo batari bazi ko ngira ubwanwa bavuga ngo ni tatuwaje ariko ubwanwa ni ubwanjye hmm. eh? ubu ni ubwanwa Alright, ni Yellow TV mukomeje gukurikirana of course ni DJ mubera nkuko mumaze kubimenyera rero hari hashize igihe kinini ngira ngo turi muri confinement dufungiranye cyangwa se turi muri lockdown ku bantu bakoresha ururimi rw'icyongereza twagiye tubagezaho ibikorwa byinshi rero kuva iyi lockdown yatangira tugenda tubereka uko hirya no hino byari byifashe hano mu mujyi wa Kigali tubereka uko abaturage batekereza iki cyorezo cya covid 19 ariko noneho uyu munsi ntago ndi jyenyine ndi kumwe n'undi muntu hano tugiye kujya dukorana kugira ngo nawe abashe kuba yabagezaho ibintu byiza cyane dukomeze kugenda tubaryohereza reka atangira atwibwira n'ubundi tunakomezanya ikiganiro murakoze nanjye nitwa mugisha leanne nkaba ngiye kubana na jay muri kino kiganiro Alright ntabwo tugiye kubana muri iki kiganiro gusa rero tuzajya tubana n'ubundi mu biganiro byinshi muzajya muhora mubona hano kuri Yellow TV tugenda tuganira n'abasitari batandukanye mukunda tugenda duhuza abahanzi ndetse n'abafana babo kugira ngo tubashe gukomeza kwintertaininga abantu muri rusange Ryan ndagusuhuje rero Ndagusuhuje nawe hmm. Umeze bite Tumeze neza uvuye hmm, muri lockdown abantu benshi ngo bagiye bahura n'utubazo dutandukanye abenshi ngo bagiye bahura n'ibibazo by'imibyibuho wowe njye sinzi ikibazo nagize cyatumye kubyibuha byanga eh. buriya simbizi birashoboka ariko ngana <laughs> twebwe rero twagize ibibazo byo hari abantu hari abantu banyandikiraga babona amafoto yanjye mm. bagahita bavuga ngo izo ni tatuwaje ngo ubwo ntabwo ari ubwanwa <laughs> hari abantu ngo batari bazi ko ngira ubwanwa bavuga ngo ni tatuwaje ariko ubwanwa ni ubwanjye mm. eh? ubu ni ubwanwa ntabwo ari tatuwaje <laughs> turebye neza ashobora kubona Mm. hanyuma lockdown wowe muri karitsiye byari byifashe gute abantu wabonaga mudu imeze gute muri karitsiye abantu batamenyereye kugumishwa mu rugo amugani mm. ababyeyi bo ngo nibo bajyaga batugumisha mu rugo none nabo twari turi kumwe <laughs> nanjye nagiye mbibona ahantu bitandukanye ariko nk'iwacu ugasanga nyine ahantu hose harakoma akantu gato bakirukanka bakajya kureba kandi bababwiye mugume mu rugo ugasanga nyine abantu barirukanka bagiye kureba rimwe tukibaza se polisi buriya noneho ntabwo iri butume tutongera no gusohoka rimwe na rimwe iki ariko njye nabonye ko hari ibintu byiza bigenda biberamo nk'aho twagiye bamwe muri twe tumenya ko twari dufite impano zihishe ugasanga mm. narizi kubyina nabizi mm. aho ku gakara kanya ugasanga nabi umenye ko nzi kubyina ko nzi mm. guteka iyo eh, hari utuntu twinshi nagiye mbonamo utudukorero twagiye tuberamo abatoke ibyo bintu byose ntabwo ari wowe bakorera uyu munsi ubwo mwamenye ko afite impano yo kubyina ibintu byo guteka ubwo iminsi uko igenda iza uko tuzatugenda tubana buriya muzamu mutwandikira muri comment ushobora kunyura muri section comment ukatugezaho igitekerezo cyawe icyifuzo cyangwa se inyunganizi iyo ari yo yose ukanamusaba akajya kunyurizamo akantu ka dance nyine akabyina njye ntabwo nize ibintu byo kubyina ariko nanjye nabonye umwanya uhagije wo kwitekerezaho no gupanga projet nyinshi zigiye zitandukanye mm-hmm. ni ibintu byiza kuko surtout uh, nko ku rubyiruko mm-hmm. urubyiruko rwabonye umwanya wo gutekereza bapanga imishinga uretse ko nta n'uwabura kuvuga ko hari n'abandi bawupfushije ubusa bakumva ko ni ukuryama no kurya no kureba filime gukina amakarita ibintu nk'ibyo ngibyo so rero ntekereza ko we byagenze neza n'abandi bantu bose mu rugo ibintu byari bimeze neza nta kibazo ndatekereza ko byagenze neza cyane kuko hari impano nyinshi twagiye twimenyamo ko dufite usibye no kujya no kuryama twagira umwanya wo kugira ngo tubone uko turyama hmm. turuhure imibiri yacu imaze iminsi cyane ikora hmm. ariko ntekereza ko byabaye byiza cyane byiza cyane wakifuje ubundi ngo twagumemo ariko usanga kubera ibintu byinshi tugumyemo nanone ntabwo ubuzima bwabaye ikibazo hmm. reka turebe noneho nyuma ya lockdown bagize gutya baravuze bati ko reka turekure abantu bafungura ibikorwa bike na bike turebe abantu byibuze mu gihe cy'ibyumweru bibiri turebe ese ubwandu bwa covid cumi n'icyenda burazamuka buragabanyuka mm. bimeze bite wageze mu mujyi muri biriya bihe murebe ukuntu byari mu minsi ya mbere oya ntabwo nabashije kugira amahirwe yo kubona uko byari bimeze ariko nagiye mbibona ku mafoto atandukanye aho mm. bagendaga bahafotora mm. nabashije kubinyuzamo amaso mu mafoto ebana njyewe ibintu nabonye byari agahomo umunwa wa mugani wa baba umujyi abantu bari bakubise buzuye abantu ubona nyine ko ku byapa bya marebisi ukabona abantu ni benshi ku bitangira kwanga ukabona ko bashyizeho sisiteme yo kuvuga ngo abantu mu mabisi bajye bagenda bashyizemo ya metero n'ubundi bagenda bereka imyanya ukuntu bagomba kwicara ariko ukabona abantu bisi iraje bari bafite amatsiko yo kureba mu mujyi urabona hari amafoto yagiye acicikana berekana za kikongo hano mu mujyi wa kigali berekana za convention ngo bazimuriye mu mujyi mm. tubara abantu rero basohotse bazi ngo convention koko bayizanye mu mujyi <laughs> usanga abantu bari bafite amatsiko yo kongera kureba hanze mm. bashaka kureba koko ibyo bintu byahindutse mu mujyi niyo mpamvu ngira ngo umubare wari mwinshi w'abantu eh. ariko nanone turashimira leta y'u rwanda kubera ko leta yashyizeho ingamba zitandukanye ishyiraho hari abana b'abasore Ah, i mean b'urubyiruko yagiye ishyira ku marebisi ubona ko bagenda babwira abantu bambara agapfukamunwa neza agapfukamunwa ntabwo ari uko bakambara ubona ko bari disipurine n'ubundi nabo bakagenda bafasha abantu bagiye ku murongo bavuga ati musigemo metero hagati y'umuntu bimwe byo kurwanira kwinjira muri bisi kubera ko imodoka byatangiye ari nke ukabona nyine bari kwinjira bari abana babinjiza umwe kuri umwe ubona ko nta kibazo ni ibintu byiza cyane rero mm. Mm. nagiye mbibona bariya hmm. abantu bambaye ntabwo nari mbizi ngiye bwa mbere mpagize habanje kugira ngo polisi noneho zahinduye zambaye imyenda isanzwe hmm. ariko nyuma nza kubibona ko ari abana b'urubyiruko bitanze bari abana bambaye utuntu tw'icyatsi hmm. urabona ko ari ikintu cyiza cyane rero nyine leta yakoze kubera ko byasaga nk'aho Eh, bitagiye kugabanya ukuvuga ngo uburyo bicara muri bisi bagende batandukana mm. ntabwo byari bigiye kugabanya wenda ubwandu bwa covid cumi n'icyenda mm. kubera umubyigano w'abantu ahubwo byari kongera n'ubundi mm. kubera ariko leta gushyiraho bariya abana kugira ngo bafashe abantu muri iyo gahunda hari abantu batari bazi no kwambara agapfukamunwa bakumva ngo ni agapfukamunwa nyine bakumva ko kagomba gupfuka umunwa gusa usanga umuntu yambaye agapfukamunwa akambaye ku kananwa yapfutse umunwa gusa bariya abana rero ngira ngo nkeka ko babanje kubihugurirwa nkurikije uko mbona babikora ushobora kuba barabanje kubihugurirwa uko bigaragara mm. eh, wowe ni iki kintu kindi wabonye rero muri muri lockdown na nyuma yaho ibintu wagiye ubona bitangaje ibintu wagiye ubona bikagusetsa se ibintu wagiye ubona bikagushimisha nta wamenya utuntu eh? nagiye mbona tukanshimisha rero muri lockdown nagiye mbona aho abasore b'iki gihe bizi bakunda dusohoke tujye kwimera agacupa mm. nasekejwe n'akantu gato bambwiye yuko none babonye ko igikoma kiryoha <laughs> wajya eh. gukora ukabona ati ntabwo nari ko igikoma kiryoha burya abasisiteri eh. bacu mwatubeshyaga ntabwo mm. mwatubwiraga ko igikoma kiryoha usanga mm. umuhungu azi guteka Mm. bya biriya bintu navuze ati ahubwo babagumishemo abahungu reka abakobwa dusohoke mm. <laughs> bareke abahungu kugira ngo mubashe kumenya guteka cyane ko nabonaga ari ibintu eh. byiza ikindi kintu cyantunguye eh, nasohotse hanze muri gare ukajya kubona ukabona musohotse muri bisi mwese ku murongo mugiye mm. gukaraba intoki metero ubona ko bari kuzihana no mu muhanda ubona umurara ku itaje ukagira ngo hari nk'ikintu ufite Mm. ushobora kuba wikanze ugasanga nyine ari kubahiriza metero hagati y'umuntu n'undi mm. nabonye biriya bintu byiza rwose abanyarwanda barakoze cyane gukurikiza amabwiriza ya leta mm. ni ibintu byiza cyane gusa kugeza uyu munsi hari abantu bagifite ikibazo nk'abantu b'abamotari baravuga bati twari dutunzwe na moto zacu ariko twebwe barekuye amabisi ariko moto ntabwo barazirekura ah, wenda nanone mbonereho kuvuga kuri icyo kintu sinzi nawe uraza kutubwira uko ucyumvaho ntekereza ko ah, n'ubundi bisi bisi nibije igafata umuntu ku cyapa niba umuntu avuye mu rugo yakarabye ntago kuva mu rugo bagugera ku cyapa ntawe uzi abo yahuye nabo abantu bavuye muri gare bakarabijwe intoki n'ibyo bisi irasohotse nigera ku cyapa irahasanga undi muntu itazi aho avuye ahagaze ku cyapa iramushyiramo ntabwo azavuye araza gufata kwinjira akora ku ntebe arakora ku nkeka ko nabyo n'ubundi byakanduza mm. ariko byibuze bafasha abamotari bakavuga ngo buri mumotari wese aba afite hand sanitizer uh, umugenzi najya gutwara umugenzi abanza amupurize yahanagure n'undi mugenzi we yambaye agapfukamunwa neza umumotari nawe yambaye agapfukamunwa neza nkeka ko ari byo byaba biri health cyane kurenza kugenda bafata abantu ku byapa mu mabisi abamotari rero nkeka ko nabo bibaye byiza babareka n'ubundi bakabashyiriraho wenda iyo gahunda yo kugira amahandi sanitayiza kugira ngo bakomeze kwirinda iki cyorezo no kukirinda abandi ariko abamotari nabo bari mu bantu baba baje kugeza uyu munsi atarakomorerwa mm. sinzi niba ibintu uko mbibona nawe ariko ubibona ku kijyanye n'abamotari bibaye byiza bareka abamotari hari ukuntu bari babikoze mbere y'uko badushyira muri lockdown hari ukuntu bari mm. babikoze akavuga ati twitwaze akantu twishyiraho gutya mm. kubera se cya kibazo cya kasike zabo ariko mm. ntekereza ko ingamba bashyizeho zo guhana metero muri bisi n'ubundi asohoka asohokamo urabona ushobora kumusohoka ukamucaho mwakoranaho ntekereza ko n'abamotari babasabye gukurikiza ingamba zabo nabo byanafasha kenshi ko abantu akenshi barakererwa kubera bisi umubare muke wa bisi Uh, urabona metero bisi usigaye itwara abantu bakeya bikiza ko n'abamotari babaretse bakabarekura bakabaha ingamba ngenderwaho zo kugendera kuko yaba twebwe abanyarwanda abaturage byadufasha ndetse n'abamotari ubwabo byabafasha gukora abantu babeshejweho gusa n'akazi k'ubumotari hmm. tukibutsa ko nawe ushobora gukora subscribe ikindi like na comment kugira ngo tumenye ibitekerezo ese ibintu tubakorera bibageraho neza nk'uko twifuza ko bibageraho ese hari igitekerezo ufite kudusangiza nyura muri section comment utugezeho igitekerezo cyawe ubundi utubwire ese hari umuhanzi ushobora kuba wifuza ko dushobora kugutumirira hari ikintu se wifuza ko dushobora kuganiraho turi hano kugira ngo n'ubundi dukore ibyo mushaka ko dukora twebwe turi abakozi banyu ibyo ngibyo ngira ngo twarabibemereye mm. muri ababosi bacu turi abakozi banyu muri ababyeyi mwe rwose ibyo muzadusaba gukora nibyo tuzakora mm-hmm. ariko natwe turabasaba gukora like comment subscribe ibintu nk'ibyo ngibyo ikindi kandi niba ibiganiro tugira hari ikintu biba byagufashije biba byagushimishije hari ikintu biba byakunguye ushobora kubisangiza n'abandi kubera iki se kora kuri share ubisangize n'abandi bagenzi bawe dukomeze kugenda turushaho kuryoherwa tubafasha no kuguma muri confinement abantu bakirimo hari abantu bakiri muri confinement eh, ya hari abantu bakirimo nk'abantu baba aba videographer aba photographer ntago akazi kabo ntago kigeze gafungurwa kuko bo akenshi usanga bari mu manama inama ntiziri kuba usanga bari mu bukwe ubukwe ntiburi kuba uh, sorry nkoresheje ikinyarwanda kitari cyo usanga bari mu nama ibintu by'amanama ngo ntabwo bibaho mu kanya nari kuba mvuze ngo namakwe ugasanga ndimo ndica ikinyarwanda so urumva rero bo ibintu byabo ni ibintu bahuza n'abantu benshi mm. kugeza uyu munsi baracyari muri confinement ariko wenda reka turebe nyuma y'ibi byumweru bibiri bashobora kuba nabo bari bukomorerwe wamenya birashoboka cyane ndi kubika icyizere cyane kuko urebye ukuntu bari kutugeza ama updates yabyo ari kugaragaza ko abarwayi bari kugenda bagabanyuka mm. abakira bari kuba benshi kuruta abarwayi rero ntekereza ko abanyarwanda dukomeje tugakoranira hamwe tugakurikiza ibyo bari kutubwira tugashyiramo intera tukambara udupfukamunwa tukoga intoki neza n'amazi meza n'isabune hmm. ntekereza ko mu minsi iri imbere turasubira muri bwa buzima bwacu twari dusanzwe tumenyereye niya nicyo kintu twifuza rero n'ubundi kugira ngo dusubire mu buzima bwacu twongere turye sho niko urubyiruko rubivuga muri iki gihe <laughs> twongere turye sho ubwo rero ngewe nyuma ya konfinema gahunda ni iminsi itatu ndi ku gisenyi ku mazi cyane niryamiye ku mucanga <laughs> ndi kwimara agahinda ntabwo utaha iminsi itatu njye mbaye nsabye uruhushya ababyeyi babyumve nsabye uruhushya rwose nibavuga ngo ntabwo nasabye uruhushya dore mbivugiye abantu bose babyumva muzambere abagabo jezi ngahe nk'uko rero ni jeyi ni reyane turi kumwe n'ubundi dukomeza kugenda tuganira ku bintu bigiye bitandukanye hari ibintu nabonye muri lockdown hari hari isitori y'umugore wa umugatenga yigeze yacaracaye cyane bavuga ko ngo yari afite akabari bavuga ko ngo n'ibindi bintu ntazi neza niba ari byo bavuga ko ngo yicuruzaga ibintu nk'ibyo nyuma rero nyuma haje gusohoka igihuha kivuga ko yapfuye mhm. ifoto iracicikana yanditse ngo rest in peace abantu bati wa mugore yapfuye iki ibintu biracicikana umugore aza gusohora audio voice noti mhm. yohereza ku ma whatsapp aravuga ariko ni gute muri kunyicanye ndi muzima njye ntabwo napfuye ndi muzima so ngira ngo rero ni n'umwanya mwiza wo kugira ngo dushime imana kuko ngewe ejo nabonye ifoto y'uriya mugore afite certificate urabona iyo umuntu yakize bamuha certificate rbc igaragaza ko yakize covid 19 ejo nabonye ifoto y'uriya mugore afite certificate igaragaza ko yakize umugore yarakize we yaratashye ari mu rugo ameze neza rwose nta kibazo so ni ibintu byiza cyane enkudu shapo nanone ku baganga b'abanyarwanda bari mu rwanda ntekereza ko ni ikintu cyiza baritanze cyane hari akantu nabonye mu gihe cya guverinoma bavuze ko dushimira abantu tunyuze mu buryo bwo gukoma amashyi hmm. kariya abantu benshi nabonye bababaye kuri twita kaducitse ntabwo twari tukazi ariko hmm. nawe aho ngaho uri mu rugo ushobora kwicara ku bwawe ukayakoma icyo gihe ara arabyumva kuko hari abantu bakwiriye ishimwe rinini cyane buriya ni ugutanga ubuzima bwabo bukajya mm, ni ukwisakirifiya ni ukwitangira mm. abandi mm. wa mugani ukurikije ah, nk'ukuntu twagiye tubona muri za itari no muri amerika ukuntu abaganga bagiye bahasiga ubuzima bari gufasha abarwayi ba covid cumi n'icyenda ni ikintu cyo gushimirwa cyane abaganga hano mu rwanda kubera ko batanze ubuzima bwabo kugira ngo basevinge ubuzima bw'abandi ah, bari bari muri risike Uko hari numvise sinzi ni akantu nabonye ngira ngo kuri stati hmm. avuga ngo abanyeshuri biga ubuganga hmm. biga medecine mu rwanda tubabwiye abandi ngo amashuri arafunze babe bagiye mu rugo kugira ngo twirinde covid 19 mm. ah, n'abo ngabo b'abanyeshuri biga medecine nabo bataha bajya kuruhuka mm. nk'abo bagafasha umwanya ngo bakore ubushakashatsi barebe ko babona umuti cyangwa urukingo mm. rw'iyo ndwara nabo bahise bigira mu rugo bajya kurya show mu rugo bajya kwirebera televiziyo bajya kwikinira amakarita abandi bakina igisoro hari ah, polisi nabonye bari gufasha abantu ngo uburyo bagomba kuguma mu rugo bababwira utuntu ngo bazajya bakora ngo bajye ngo basimbuka umugozi ngo bajye babyina amaraba mm. uba kubyina amaraba nubwo ndi umunyarwandakazi ariko <laughs> ntabyo uzi ariko njye hari ukuntu nzi ubyamo akantu k'akagara nyine gutya ariko ntako nzi konyine <laughs> yesi ngayo nguko rero ibitekerezo byanyu birakenewe namwe kugira ngo dukomeze kuba tugenda tuganira mutubwire se ibi bintu mubibona gute mwebwe n'iki kintu cyabatunguye muri confinement muri lockdown mu gihe mwari mugumye mu rugo se ni ibihe bintu byabasekeje ni ibihe bintu byabashimishije hari abantu bari baba bamaze n'igihe kinini bari mu kazi ugasanga nk'umupapa amaze igihe kinini ari mu kazi ikindi hari abapapa sinzi niba nka papa ariko bijya bigenda niba mufite musore hari abapapa abana babo babazi ko bapapa batajya barya ugasanga umugabo ebara niba avuye mu kazi yanyuriye ku kabari akubisemo icupa agahita avuga ati eee eh, mucoma atikiriraho broshete eshanu n'ibirayi bitatu ushanye nshaka mburare hmm. urumva uri kwibaza agiye gukubita broshete eshanu n'ibirayi bitatu ariko ngo nashaka burare hmm, yaba kubikubita agashyiraho iryo cupa yataha umugore yamusunikira imvange umugabo agahita ahereza abana ati sha mwakire eh, abana bati papa ntajya arya papa aradukunda ntabwo ajya arya ibyo bamusigiye ibyo kurya arabiduha abana rero babonye ko ba papa wabo barya <laughs> babonye ko ba papa wabo barya nyine nabo ntabwo baba batunzwe n'umwuka wera nabonye kandi ngo ababyeyi bambashije kubona yuko hari igihe ababyeyi barya ibirayi abana bakandagiye murabonye hmm. akantu kagiye gacicikana ku nkoranyambuga hmm. Hmm. bashyiramo aho umugore ari guhata ibirayi amaze kubihata umwana ajya kogeramo ibirenze eh. <laughs> ni ibintu byinshi cyane rero harimo n'abagabo nabo wa mugabo nagiye numva harimo n'abagiye bambwira ngewe eh, banyandikira bamamara eh, baravuga ati rero ni abagabo mwe rwose ibintu byo kuguma mu rugo kwirirwana mu rugo n'umugore umukamarana umunsi wose mukongera umukamarana undi munsi ati na ebana ni ibibazo ni ibibazo mbo ntabwo nshatse kuvuga wenda ko abagore bavuga amagambo menshi gusa nubwo nabivuze ariko ari abagabo ngo ntabwo babikunda <laughs> ariko nanone ntabwo sinzi nge ntabwo nabyita kuvuga amagambo menshi mm. umugore amaze igihe kinini wenda ataganira n'umugabo we mm. so aba afite utuntu twinshi urabona iyo umuhungu n'umukobwa bari guteretana baba bafite utuntu twinshi babwirana baba bafite ukuntu bamara umwanya munini kuri telefone mm. so iyo bamaze kubana usanga wa mwanya utakiboneka mm. so rero umwabyuka ajya mu kazi undi ajya mu kazi babonye umwanya noneho wa lockdown so bagiye kugaruka muri bya bihe bari barimo umugore aragukubita za sitori zose yari yarakubikiye zose azibuke so ni ibintu byiza cyane rero wenda ni uko tubura nk'abagabo abagabo bashobora kuba badakunda nyine umuntu ubabwira ibintu byinshi pe mm-hmm. abagabo mm. mugabo ashaka niba mwicaye muganire kuri bizinesi yumva eh, eh, eh, mm. ibyo ngibyo apana ibintu byo kuza umubwire ibintu byinshi umubwire ngo noneho ngo runaka ngo urumva ngo turicara ngo ngo anywa fanta ngo ishyura amazi urumva ngo ambwira ibyo ngibyo ntabwo ku bagabo bashobora kuba ibyo bintu wenda hari ukuntu batabikunda mm. abagabo rero bavuze bati eee eh, eh, kwirirwa mu rugo umugore agukubita Story kuva mu gitondo kujya nijoro nta nubwo uba ukeneye radiyo urumva biba mm. bimwe ngo by'urubuga rw'imikino urubuga rw'imikino rwirirwagaho bararuzi nyine ni ukuvuga ngo urubuga rw'imikino ngo covid cumi n'icyenda ngo yahagaritse imikino amashampiyona yarahagaze gutya na gutya mm. sinzi ngo abakinnyi ngo banduye urumva umugabo rero akumva n'ubundi radiyo ntabwo wayumva gute se umugore ari kukuvugira mu matwi n'ubundi <laughs> abagore oya abagore muze kumbabarira nyine ntago ngenda bakunda kubera ko tubakundira ko banatubyara urumva ni ikintu cy'ingenzi nanone ejo bundi wari ku itariki cumi n'imwe ngira ngo wari umunsi w'abamama umunsi w'abamama abantu benshi eh, twari turi muri lockdown uravuze ntabwo wabashije kumugeraho oya ariko mama naramuhamagaye urumva nagomba kumwoherereza akantu nyine mm. muri iyi minsi kohereza ni ubuntu mm. eh, urumva rero namufashe neza kuri momo urumva mm. eh, niba mbeshyo nyamuzi <laughs> ahubwo we mama wamuhaye iki namuhaye akarabo twari tumaze gusenga ndakeka yabaye ku cyumweru eh, ngenda muntu yabyutse mu gitondo mushakira akarumiye ndakamuhereza ariko nahise mbona papa ndebye nabi mhm. menya ku minsi isanzwe uzajya ujya guca uturabo nka tuzaba ari twinshi nkaduha papa menya iminsi bari ngo abagore tugira umunsi umwe ngo abagabo mhm. mukagira iyindi yose isigaye ariko eh. ntekereza ko atari byo eh, ibintu byose ni uburinganire buriya hari ukuntu iminsi yose dusigaye tuyisangiraho ahubwo mm. abagore bakagira uwo abagore bagira umunsi w'umwihariko n'abamama bakagira uwabo abagabo nabo bazabashakira umunsi wabo wa twebwe buriya byatuma twibona <laughs> kandi urumva twabayeho n'ubundi minsi yose ari iyacu mm. so rero ni byiza ko noneho hazi uburinganire tubareka namwe mukajya mugira uwo munsi byibuze mu mwaka urumva habaho habaho umunsi w'abagore mm. hakabaho noneho n'umunsi w'ababyeyi eh. ni iminsi ibiri itandukanye abantu benshi rero iyo minsi nanone ntibazi kuyitandukanya eh. umunsi w'abamama nyine ubwo ni ababyeyi n'umunsi w'abagore byose bakabihura bakumva nyine ni ibintu bijya gusa hmm. hari akantu bajya bavuga ngo umukobwa wese ni umugore ariko umugore si umukobwa ako kantu wo kavuga icyo ako kantu rero njye ntabwo mbyemera ibyo bintu ndabyumva barabivuga hmm. ariko wenda ndashaka abantu baraza kudufasha nabo muri komenti batubwire uko babyumva ntekereza ko umugore wese hmm. umugore wese yaba umukobwa Mm-hmm. kubera ko umukobwa ni iki umukobwa biva ku nshinga gukobwa mm. ese uramutse uri umugore mm. eh, tuvuga ukaba udafite umugabo maybe umugabo yarapfuye mm. oh, cyangwa se wenda wabyariye mu rugo umuntu yabyariye mu rugo ntabwo bimukuraho kuba ari umugore nawe ntabwo nemerana uvuga umuntu ngo ni fiyemere ntabwo ibyo bintu bibaho habayeho fiyemere ubwo n'umuhungu wateye inda yaba ari gariso papa kandi byaba iki kintu rero impamvu ntacyemera buri uriya mugore udafite umugabo afite abana yego ariko aracyari muto akeneye nawe akeneye umugabo uramutse umukoye ntabwo byakunda mbese ubwo ntaba ari umukobwa njye rero ntabwo nabyemera kuko niba umukobwa biva ku nshinga gukobwa kandi uwo mugore nawe ukaba wamukwa bigakunda nawe ni umukobwa <laughs> ubwo abantu baraza kutubwira nabo uko babyumva nyine njye niko mbyumva ku giti cyanjye hari ukuntu ugira gucukanariza ikintu ukavuga ariko ikintu kuri iki batubwira ngo ngo abakobwa bose ni abagore ariko abagore bose si abakobwa mm. ukagerageza kukinjiramo cyane ukavuga se kubera iki kuki se kuki ahubwo abagore bo bataba abakobwa abakobwa bose ukabisesengura ugasanga ntago ntabwo byujuje ubuziranenge ku giti cyawe ubwo wenda niba nk'abantu bo mu nteko y'ururimi n'umuco rarike hari ikintu mubiziho cyangwa mu nkoranyamagambo y'ikinyarwanda hari icyo mwabivuzeho mwaza kutunganira namwe mukadufasha mukazaduha iyo nkoranyamagambo tukabasha gusobanukirwa n'uwo mugani nkeka ko ari umugani ngira ngo ni umugani ni iki sinzi banumva numva bakavuga gutyo mu kinyarwanda bavuga mu kinyarwanda bavuga rero hari utuntu tumeze nk'udukote mm. ariko nanone ukibaza se kaba gashatse kuvuga iki se kaba gashatse kugaragara ariko ntekereza ko njye kari akantu sinkemera kuko mba numva hari ukuntu kari kuzanamo ibintu by'ubusumbane kaba gashaka kuzana ibintu bimeze nka inferiority ukuntu gashaka kumvikanisha ko umukobwa umukobwa ni ni byose ariko umugore si byose nyine niba kaba kakubwira ngo abakobwa bose ni abagore nuba yaba ari umukobwa akaba n'umugore nkeka ko rero ako kantu njye ntabwo ariko nkumva mm-hmm. ni uko nkumva nyine ku giti cyane ushobora kuba utanze igitekerezo kizima tugenda tugana no ku musozo rero ngira ngo reyane niba hari ubutumwa wagenera abantu muri iki gihe cya confinement n'ubundi hari abantu bakiri muri lockdown hari abantu noneho basohotse bari hanze barimo gukora n'ubundi natwe turimo gukora wenda gake gake tugenda tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye nk'uko n'ubundi twabijeje ko bazajya bakubitira convention tugakubitira mu kabuga ka Musha <laughs> ni gahunda rero ngira ngo hari ubutumwa wabagenera ukagerageza no kubagira inama nyine niba hari ikintu wumva wababwira ubutumwa rero nabagira abantu bakiri muri konfidima bamugumemo rwose hanze si ukuvuga ko ari ibyo mwacitswe ahubwo mwebwe mukirimo mugire byinshi mutekereza kugira ngo ushobora gusohoka ugasohokana cya gitekerezo kimwe kimwe kizahita kikuvanaho wari uri ko kindi kigushyira mm. mutekereze byinshi ntimuryame gusa ntimwicare ngo mujye mu ma watsapu gusa ngo murebe filime mubigire ibyo byose mugire akanya ka siporo mugire mugire umwanya wose ariko mugire n'umwanya wo guha kanya ko gutekereza mutekereze ku bw'ikintu wakora nkawe nkawe cyane cyane urubyiruko mufite ibintu byinshi mwakora bigafasha igihugu ikindi mbibutsa nanone n'aho ngaho uri mu rugo Ah, wibuke gukaraba intoki n'amazi meza wambara agapfukamunwa kawe uko usohotse kose ndetse ushyiremo na metero ukomeze gushyiramo metero ko ntuzi aho uwo mukozi wanyu avuye ntuzi mukomeze mushyiremo iriya metero irakenewe aho ari hose waba uri mu rugo waba uri hanze hose iriya metero irakenewe agapfukamunwa ndetse no gukaraba intoki n'amazi meza ngayo nguko rero nyura ngo ubutumwa bwo barabubahaye n'ubundi butumwa tuzajya dukomeza tugenda tubagezaho uko iminsi igendeza kubera ko twabijeje kubana namwe eh, kuva ku munsi wa mbere dutangira kubonana namwe kugeza na n'iyi saha turacyakomeje eh, kurindi sezerano eh. turacyarindi isezerano rero ntabwo tuzabajya kure kandi dukomeza kubashimira cyane ko namwe mutwereka ko oh, ibintu dukora mu biha agaciro mutwereka ko tuba turi kumwe ibingibi muramutse mutatwereka ko turi kumwe ntabwo twakomeza kubikora reka tubashimire rero murakoze cyane njye na DJ Mubera na Leanne Ishaka iyi ni TV